الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يأس الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسجد الله الشاكرين لأنه شاكر عليم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sa da yardarsa yake ainihin ba mu damar zaunawa a nan a cikin wannan markaz namu domin ci gaba da ainihin gudanar da ainihin karanta suwa ta addinin musulunci ga yan musulmi ma'ana karɓar tambayoyi na addinin musulunci wato ga yan musulmi muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya arzuta mu da yin daidai kuma ya samu yi tarihin lada da mu da mu wanda suka yi tambayoyin ya kare mu da ba da amsar tambaya da kuskure inda muka yi kuskuren kuma Allah muke roƙo ya yahi mana wannan kuskuren namu kuma ya cire abin da muka ba da amsa da kuskure daga cikin zukatan yan uwa da suke nan ga sauraronmu mu Allah muke roƙo kare ya ba su ikon yin aiki da abin da muka ba da amsa da kuskure. tambayoyi kamar haka wani bawa Allah yake tambaya eh, ne Mustapha a nan garin tawa ya ce malin bayan ya yi gaisuwa ya ce malin tambaya nake yi wai kamar ina ganin wa'insu in su zo wajen sallamewar sallah sai su ce salamun alaikum kamar su ce salamun alaikum wa rahmatullahi ba su ce wai assalamu alaikum malam ko suna da inda suka dogara to alal haƙiƙa wato ‘yan uwa musulmi a tasalimu min salati rukunin min arkanin salati kamar yadda malamai suka ce sallamewar sallah wani rukuni ne daga cikin wato rukunan sallah farali ne daga cikin fara'idus salati malamai suna ce annabi salama ya ce a miftahu salati alwudu'u mabudin sallah shine yin alwala da zarar mutum ya alwala ya buɗa kamar zai shiga ɗaki ne ya buɗe ɗakin to sauran abin zai aikata a cikin ɗakin sannan kuma ainihin wato wata ha a takabiyu sannan ainihin fara sallah aga fara shiga sallah shine yin takabiratul ihram ka daga hannu ce Allahu akbar yanzu ka shiga sallah kamar wanda yazo ya bude daki takwana bai shigo ba ya bude daki yanzu ya shigo ciki haka kai ma lokacin da ka ce Allahu akbar ka shiga sallah yanzu ba wani abun da zaka yi illa aikin sallah an gane ko ba wani abun da zaka sai dai abun da ya shafi wannan sallar sannan wata haliluha a taslim sannan kuma ainihin fita daga sallah mutum ya kasance ya kare ya gama sallah ƙwaƙwaƙwaf shi ne lokacin da zoci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa ya yi sallama ko guda ya yi ko biyu ya hita daga sallah shi ke sallar ta kare yawwa to da haka dangane da ainihin wato magana cewa mutumin da ya zo sallama sallah yace salamun alaikum wa rahmatullahi alal haƙiƙa bisa ga mazhaba ta ainihin imamun malik da imamu abu, shafi da imam ahmad bin hanbal duka sun tahi akan cewa mutumin da ya zo sallame salla ya ce salamun alaikum wa rahmatullahi bai ce assalamu alaikum ba bai sa asba bi ma'ana ya zo da na kira ya ce salamun alaikum wa rahmatullahi bai sa ma'arifa ba shine assalamu alaikum in bai ce haka ba mazhaba ta imam malik ba imam shafi imam ahmad bin hanbal wannan mutum sallah ta ta ɓaci ana fahimta ku? hujja su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu annabi ya sallame sallah ba yace salamun alaikum wa rahmatullahi yace salamun ya ka ainin salamun nakira bitanwin sai dai siyasa ya as an gani? assalamu alaikum wa rahmatullahi saboda wannan shine hujjarsu amma abu hanifa shi ta akan cewa a'a in mutum ce salamun alaikum wa rahmatullahi a cikin sallah wajen sallami ya ce babu laifi shi kadaya shazun shi kadaya ya ce akan cewa babu laifi su ku hujjarsu ba a samu annabi ya yi irin wannan sallamawa ba kamar yadda aka cirato daga ainihin a rashidin da sauran sahaba wa'anda suka ga ainihin sallar annabi sallama da ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga ina sallah ba su ga annabi ya taɓa sallamewar sallah ba ya ce salamun alaikum wa rahmatullahi siyasa as an gane siyasa ma'arifa shine hujjarsu ana fahimta ku? da haka kenan ka rike kokarar hujja wanda za a ce maka ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam inda da annabi kake yin koyi ba Abu Hanifa aka aiko maka ba in wani malami ya ce babu lahi kadiba ce wadda babu lahi yana da madogara babu lahi ai kaza diba madogarar shi mu'tamat karka yadda da babu lahi babu lahi a'a dibi mutumin da malamin da komi girman sa yace babu lahi ai kaza yana da ainihin mu'tamad akwai abin dogara gare shi akwai nassi na alkur'an ko nassi na hadisi a rasulun in babu kyale mai babu lahini kyale mai labu a sakin nan kawai je ka aikata abin da kasan shi ne zahiri ba shakka ba kwankwanto ana fahimta amma in ya zama sallama ce za ka mai dan uwanka wadda ba cikin ainihin wato sallah ba in ka ga dama ka sa tanwinin ka ce salamun alaikum rahmatullahi in ka ga dama ka ce assalamu alaikum rahmatullahi an gane saboda annabi Allah ya ce da shi a suratul an'am wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'd min ba'dihi fa annahu ghafurur rahim har idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu sun ka zo maka kai annabi faƙul salamun alaikum kace musu salamun alaikum kaga da ma'arifa kenan an samu tun da Allah umarci annabi sallama wajen sallama in ka ka yi mutane sallama kana a ce salamun alaikum yi an gane yawwa haka Allah yake ce da annabi sallallahu a ah, hal ataka taka ataka daifin ibrahim idakhalu alaihi faƙalu fa salaman ƙala salamun qawmun munkarun shin labarin ainihin waɗannan manya-manyan bakin girma baki masu daraja na annabi ibrahim alaihi salam ya zo maka kana da labarin abin da ya faru lokacin da suka zo wajen annabi ibrahim bai san su ba ga abin da suka ce ma annabi ibrahim in ji allah subhanahu ta'ala ga irin gaiso da suka misu faƙalu salaman kaga bitanuyin kala salamun kawun munkarun ya ce shi ma mai da wace salamun ya kuwa inda mutane lezan koni wanda dai ba mu san ku ba mu wa'in mutane munkarun ba mu san ku ba an gane to kenan in dai sallama ce za ka haɗu da uwanka ko ‘yan uwanka kan a ce salamun alaikum ya yi bai da illa amma a cikin sallah sai kayan da annabi yi kuma an gane ko shi ne kasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ana gane kenan ana buƙatar ka samu arifa assalamu da koyi da annabi ‘yan uwa musulmi shi ne ke sa bawa ya samu tsira gaban Allah subhanahu in dai Allah yake ma ibada in kuma ya rida da annabi Muhammad sallallahu alaihi shine manzon da aka aiko masa ba zai aikata komai sai abin da manzon ya aikata sai ya do a bayansa shi ma ya aikata Allah ya samu gane in uwa musulmi na'am